Saluton al cioi, e ni vo dia via dio. Ho dia mi vos presenti al vi du annonsoin, sed annue diru al mi cion vi faris lasa tempe, cial ni ne ah, tio mute intercomunicigis. Uh, mi supposes tio esos mia culpo, cial mi simple <laughs> malperis de nove. Do diru en la commenteo sube. Do, miai du annonsoi. Annue, post unu horo, uh, mi interviuigios pri mia esperantumado, pri mia YouTube-mado, en tre granda angla YouTube-canalo, uh, ah, gi plio du dec 3 mil Do se vi interesigas pri tio, comprendeble idu al canalo. Esas ligilo en la prescribo, uh, eh, la intervjuo estos uh, eh, tuia, do vi povas uh, ec scribi in lo commentaio se vi volas ca eble mi ca la intervjuisto vidos tion ca ci tiu lumo sur mia cemiso tre genas min ciu case tiu esas la anua annonzo la dua annonzo ne estas mia calvigiado tiu iam case se la dua annonzo estas tiu che mi nun laboras cun eh, du aliei homoi per crei uh, videoludon kiu ni intensos forvendi uh, la, um, mi supposas ke ni forvendos ekzemplero in de la videoludo ne la videoludo mem do ciu case estos mi la programisto kaj desegnisto estos alia uh, videoluda desegnisto kaj ankaŭ estos artisto do la alia desegnisto just John uh, kaj ĝi estas profesia videoluda desegnisto uh, do gi precipe uh, prilaboras la intrigon konton per la video ludo la sistemoin uh, kai mi supposas la da konton kai anka alia mi pri la programadon sed anka mi kreos la lingvan kurson ene de la video ludo mem kai mi parolos pli pri tio post iom da tempo uh, kai anka esas la artisto kiu kompreneble faras ĉiujn uh, grafikaĵojn kaj tio plu ĉiu kaze uh, dum tri tagojn semajne Mi kai tiwi du kunijas kai laboregos diligente por crei citi un video ludon kai nia intenso estos uh, eh, iel fino del iaro ke ni povas uh, crei kickstarter a mas uh, finanzan campanion por crei um, pli profundan video ludon do ni creos la anuen plurai nivello in della video ludo dum citi u yaro kai tiom ni havos kickstarter a mas finanzan campanion uh, ciu case la ideo de la videoludo. Eble tio interesas vin. Do la videoludo, uh, la ideo estas ke vi estas homo uh, kiu subite ekaperas en ĉi tiu alia mondo. Ne, ne temas pri aliteranoj, sed alia mondo en alia dimensio de via propra dimensio mi supposas kai kiam vi ekaperas estas um, alia magisto tie kiu diris al vi ke por um, eliri al ĉi tiu mondo kai por fari pluren alien affair doing di late alla intrigo vi devas ledeni magian lingvon do la magia lingvo mem estas lingvo kiun vi la ludanto devos elekti je la komenco de la videoludo. Do, se vi volas lerni Esperanton dum la videoludo, vi elektas Esperanton, kaj tiam en la enua nivelo oni diras al vi ke la magia lingvo estas Esperanto, kaj dum la ludado vi komencos lerni la videoludon, kaj vi estas magiisto. Kaj kiam vi estas tie, vi, vi devas ek lerni kiel fari uh, sorĉojn, kai kial uh, malfermi afero in kial preni afero in kai tio plu kai por fari tion vi devas inscribi do exemple estus mi a uh, kai mia malmiko kai kiam ni du uh, kunijas en la ludo kai ni ek batalas mi ne simple uh, premas butono in sur la ekrano kai tiam pafas magion nau magiajo in al mia malmiko ne ne mi devas skribi sendu faero pilcon au io alia, cae tiam gi pafos el mia uh, caractero en la video ludo al mia malamico. Cae tial mi POVAS attaci ilan. Al se mi idas al pordo, mi devas scribi malfermu. Cae tiam la pordo malfermigas. Cae la ideo estes che iom post iom vi lernos pli cae pli de via celata lingvo kai je la fino de la video ludo vi havos bazan an, uh, bazan uh, mi preska diris uh, understanding bazan comprenadon de via celata lingvo compreneble vi ne fluigios compreneble estas multege da afero vi ec ne estos baza parolanto se vi havas bazan comprenadon de la lingvo kai vi lernos multe da interesa mi supposas vortoi uh, vortoin en via celata lingvo kai ankaŭ uh, vi lernos uh, per uh, ah, recta metodo kai chitiu lumo tre ege genas min ah tiu case tiu esas la ideo do se vi interesigas pri sekvi la evoluigadon de ci ideo mi ne alshutos al ci tiu kanalo eble malofte mi faros, uh, mi parolos pri la ideo. Se mi havas alian kanalon, kiu estas dedicata al mia videoluda programado, ĉar kompreneble Esperanto kaj videoluda programado uh, la du ne estas samaj. Do se vi volas sekvi tion, iru al tiu kanalo, estas ligilo en la priskribo, uh, kaj kompreneble simple sekvu nian evoluigon de la videoludo. La evoluigo mem, dauros dum almenau unu iaro, do vi povs vidi Jel komenco, gis la fino. Ciu case, jel la fino de nia filmo. Do se vi shatis gin, shatu gin, disconigu gin, al mortu en fairo!